क्या कहा करवा चौथ को क्या होता है परम जी भाई बात है कि मैं बचपन का बाबा तो और बहुत से तो मुझे संबंध भी नहीं मालूम है नाना नानी ये सब का मूवी भी नहीं देखा हम बचपन के बाबा हैं करवा चौथ ये सब परंपरा अगर कोई शास्त्र सम्मत है सुनिए माताएं माताओं का सनातन धर्म में जो जीवन है ना सकाम सही बचपन से ईश्वर के साथ देवी देवता के साथ जोड़ दिया जाता है पहले वो केला आदि का पूजन आमला आदि का पूजन करते हैं उत्तम विद्या प्राप्त हो फिर उत्तम घर वर प्राप्त हो उत्तम संतान प्राप्त हो भी पति सुरक्षित रहें संपन्न रहें सकाम सही मातृशक्ति जीवन भर सकामता के नाम पर देवी देवता से जुड़ी रहती हैं तो ये शास्त्र पर्व त्यौहार पर बहुत बढ़िया एक दस खंडों में आजकल तो इधर सुलभ नहीं है दीनानाथ सारस्वत एक ब्राह्मण हुए हैं सनातन धर्मालोक दस खंडों में उन्होंने ग्रंथ लिखा और एक माधवाचार्य हुए हैं दिल्ली में उनका ग्रंथ है क्यों नामक उसमें भी पर्व त्यौहार का दो खंडों में है क्यों पचास या पाँच सौ सात सौ क्यों का उत्तर है उसमें उसमें भी एक अध्याय है पर्व त्यौहार को लेकर और एक महाराष्ट्र मराठी में ग्रंथ है भारत का इतिहास या कुछ ऐसा नाम है कई खंडों में हिंदी में अनुवाद उसमें भी जितने पर्वत त्यौहार हैं सबका वर्णन है कोई ना कोई मूल वचन होगा जिसके आधार पर माताएं व्रत रखती और इधर सबका हो गया